Arkadaşlar selam. Bugün sizlere Batios sitesinden birazcık bahsetmek istiyorum. Batios.com sizlerin efsane bir Minecraft server açmanıza veya başka oyunların serverlarını açmanıza destek oluyor. Mesela bir Minecraft serverı mı açmak istiyorsunuz? Çok ucuza bir şekilde buradan Minecraft serverı satın alabilirsiniz. Cidden çok uygun. Ve arkadaşlar şu anda da ekranda gördüğünüz oyunların serverlarını kolayca açabilirsiniz. Ve arkadaşlar site domainini de satın almak istiyorsanız yani .com, .net gibi şeylerden de sizler de yararlanmak istiyorsanız batios.com'u sizlere öneririm. Hadi şimdi videomuza devam edelim. Herkese anlar dostlar ben Emircan ve bugün sizlerle beraber bedava Robux nasıl kazanılır onun hakkında bir video çekiyorum arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz beğenirseniz de like atmayı unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçiş yapalım. Evet dostlarım bugün nasıl bedava Robux kazanılır, bedava Robux serisi nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bunun için e, bazı taktikler var. E, biliyorsunuz ki e, ben zaten buradaki oyunları aldım ya buradaki oyunları hatırlıyorsanız önceki videomuzda e, Adobe bedava pet veren oyunları denedim diye bir video çekmiştim. Bu onun oyunları. Arkadaşlar işte bugün nasıl Robux kazanırsınız veya Robux'ları nereden kazanabilirsiniz bedava Robux serisi gibi bazı hileler göstereceğim. Arkadaşlar ilkinden başlayalım isterseniz. İlki zaten bizim ee, çoğu kişinin yaptığı bir şey. Arkadaşlar bir de pet trade ederekten veya yabancı insanları pet sataraktan e, Robux kazanabiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar e, ben Turtle'ı 125 Robux'a sizlerden satın alıyorum. Eğer Turtle'ınız falan varsa veya Frost Dragon'unuz gibi değerli petleriniz varsa bana ulaşaraktan arkadaşlar bana pet satılımını e, sağlayabilirsiniz. Veya arkadaşlar şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Ee, şimdi ben şöyle kendi Discord hesabımı göstereyim arkadaşlar. Burası bizim Discord sunucumuz. ismi Elytra. Sizler de arkadaşlar Discord sunucumuza gelerekten ee, abonelere özel yaptığımız çekilişler oluyor arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz mesela Discord'a. Ee, abone rolü nasıl alınır diye bir oda var. Bu odada arkadaşlar 3 tane kanal var. Bunlara abone oluyorsunuz. Abone olduktan sonra bu 3 kanala abone olduğunuzun kanıtını Burada arkadaşlar gönderiyorsunuz bu arkadaşlar gibi. Gönderdikten sonra arkadaşlar sizlere yetkililer özel bir rol veriyor. Bu abone rolünü veriyor. Ee, bu abone rolüne sahip olan arkadaşlar ise özel çekiliş odasında bakın burada çekilişler oluyor. Ben şimdi mesela e, bu arkadaş çıkmış ve ben bu arkadaşa hemen Robux'unu vereceğim. Dün ben e, çok aktif olamadım bir yere gittiğimden dolayı. Bu arkadaşa şimdi Robux'unu vereceğim. Burada arkadaşlar bakın 20 Robux çekilişi. Ondan sonra burada slot çekilişi yani böyle güzel pet çekilişleri arkadaşlar. Böyle arkadaşlar görüyorsunuz baya aktif çekilişlerimiz oluyor. Arkadaşlar Discord sunucumuza geldiğinizde böyle çekilişlere katılabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar bu çekilişlere katıldığınızda baya Robux kazanabiliyorsunuz. Biz zaten böyle e, bir günde bir, iki günde bir falan çekiliş yapıyoruz. E, Adopt Me'de pet çekilişleri yapıyoruz. E, şöyle de arkadaşlar göstereyim. Benim Vibers Clothing diye bir grubum var. Şu an 60 member var. Şöyle arkadaşlar konfigür grup yapayım. Şu an 4261 Robux var. E, şimdi Robux'un onaylanmasını bekliyorum düşünüyorum. E, ee, Robux onaylandıktan sonra arkadaşlar sizlere Robux çekilişleri yapacağım ve sizlere arkadaşlar Robux'lar dağıtacağım. O yüzden arkadaşlar destek çıkmayı unutmayın. Hepinizin abi desteklerini bekliyorum. Gördüğünüz gibi e, çok kolayca da böyle arkadaşlar Robux kazanabilirsiniz. Ve arkadaşlar yine eğer Robux'a arkadaş eklemek istiyorsanız abi bir tane elbisen var onu satın almanız gerekiyor. O da 50 Robux. E, yani satın alaraktan da beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Robux kazanmak cidden bu kadar kolay ve basit. Sadece yapmanız gerekiyor gelirken Discord sunucumuza gelmek. Ondan sonra arkadaşlar e, abone SS'e 3 e, kanala abone olduğunuzun kanıtını atmak, kanıtını atmak. Ondan sonra arkadaşlar size verilen roller yani verdiğimiz rollerden sonra abi e, özel çekiliş odasını arkadaşlar takip etmek. E, özel çekiliş odasını takip ettiğinizde arkadaşlar e, sizlere özel e, Robux çekilişlerimiz veya pet çekilişlerimiz oluyor. Yani tabi sadece aboneler özel değil. Çekilişte de çekilişler yapıyoruz. Bakın burada da yani abone olmayan insanlara da çekilişler yapıyoruz. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var ki buradaki çekilişlerin e, fiyatı biraz az oluyor. Yani nasıl diyeyim sizlere? e, 10 Robux falan ya da böyle 15 Robux ama buradaki bizim özel çekilişte yaptığımız mesela bakın ben 25 Robux çekilişi yapmışım. E, yani 25 Robux, 20 Robux pet çekilişleri falan. Yani arkadaşlar böyle böyle değerli şeyler daha fazla abonelere özel çekilişte veriliyor. O yüzden arkadaşlar hepinizi bekliyoruz. Ve bu arada abone olduğunuzu da özel web server olsun arkadaşlar. Ve burada da e, bazı özel hileler. Bakın burada script mesela auto script olarak arkadaşlar. Bunların hepsini ben aboneler özelde paylaştım. Hepiniz de arkadaşlar Discord sunucumuza bekliyoruz. Discord sunucumuzda da arkadaşlar efsane bir ortam var. Tabi şu an aktiflik yok. Neden derseniz abi e, bazı arkadaşlarımızın nasıl diyeyim yani saat 1-2 gibi uyanıyorlar. Yoksa adam akıllı bir aktifliğimiz bizim saat 1.30-2 gibi oluyor. Ses de abi 16-17 kişi falan aktif olup e, bizim Minecraft serverımız falan var. Toplanıyoruz orada ne bileyim böyle Ender Dragon'ları falan katlediyoruz. Ondan sonra işte kendimize evler yapıyoruz. Ne bileyim böyle madenleri falan inip maden kasıyoruz. Hepiniz de arkadaşlar Discord sunucumuza bekleriz. Cidden abi efsane bir ortam var. Ro Roblox oynayanlar da var tabii ki arkadaşlar. Roblox'a bir de pet takası yapmak isterseniz de buyurun abi gelin bakın burada ee, takas yapmalık bazı şeyler var. Bunlar What the fuck? Evet arkadaşlar. <laughs> yani garip garip şeyler ee, bakın abi şu an mesela Beacon diye bir tane bizim yetkilimiz var. Ee, kendisinde olan petleri gösteriyor ve trade yapmak isteyen arkadaşlar buradan onunla konuşuyorlar ve arkadaşlar trade yapıyorlar. Bakın arkadaşlar burada e, mesela Fly Kitchen'e veya Fly Ride Slot'la falan böyle e, takas yapan bazı arkadaşlarımız var. Sizler de arkadaşlar buraya gelerekten takas yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle e, takas yapan bir sürü arkadaşlarımız var. Bunlar da mesela arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Bu da zaten bir baktı kaldırıldı galiba öyle biliyorum. İşte arkadaşlar burada takas yapan arkadaşlarımızı görebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar sizler de Robux kazanmak istiyorsanız yani Robux hilesini öğrenmek istiyorsanız e, Discord'umuza gelerekten abone rolünü alaraktan arkadaşlar özel çekilişlerimize katılabilirsiniz. Yani arkadaşlar çok kolay bir taktik ile hemen abi kazanabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler oyunlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve bu arada arkadaşlar e, Yusuf'a ve Alper'e de abone olmayı unutmayın. Şöyle kendilerini de göstereyim. Bu odaya geldiğinizde zaten görebileceksiniz. Buradan arkadaşlar bu 3 kanalda abone olursanız arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ee, hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Ee, yarın yine efsane bir video gelecek. Saat 3'te arkadaşlar yine efsane videomuz gelecek. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Walk with the block, I don't fuck her